Hola, buenas tardes. Una vez a un manifesto, a un manifesto manifesto la plataforma que diga así. Todos los trabajadores y trabajadoras de la oficina principal de Correos en Ferrol aquí presentes queremos manifestar o Conseguimos o empleo mediante oposición pública abierta a toda la ciudadanía do Estado y, por lo tanto, la manera más justa e igualitaria que se puede dar en cualquier sociedad. Durante varios anos tivemos que emigrar a outras partes do Estado, na maioría dos casos a Madrid e Barcelona, por non existir vacantes en Galicia. Con salarios de pouco máis de 100.000 das antigas pesetas, deixando moitos e moitas de nós, as nosas familias en Galiza ante a posibilidade económica de levar as cidades onde fomos destinados e destinadas. O noso traballo consiste no reparto de correspondencia a domicilio. Os nosos salarios actuais atópanse na media dos mil euros, dos cales o 20% atópase ligado a unha productividade variable por causas da existencia. Esta productividade é terriblemente injusta debido a que penaliza gravemente o traballador enfermo, é dicir, para cobrar o salario completo debemos ou non enfermar nunca ou acudir enfermos a traballar. Todos e todas nos Todas e todas nós optamos por estudar as oposicións de correos porque era un traballo que ofrecía, ante todo, estabilidade laboral e pagamos puntualmente os nosos impostos debido a que na maioría dos casos é o salario que percibimos a única fonte dos nosos ingresos. Cumprimos o noso horario de traballo e dábalo todo na prestación do servizo soñamos con facernos ricos e vivir con luxo. Queremos traballar con estabilidade porque sabemos que esa é a base de que as nosas familias e os nosos fillos poidan desenrolar as súas vidas tamén de sitio estable. Queremos que cando chegue o momento de subirarnos as nosas pensións sexan as xustas de acordo coas nosas tributacións durante o noso período activo. E queremos subirarnos a tempo para poder disfrutar dos anos que nos quedan das nosas familias e para descansar con merecemento que nos corresponde que máis desexamos é que se nos recoñeza a nosa dignidade como traballadores e traballadoras e como persoas. Non roubamos a ninguén e temos contas en Suiza. É curioso que o furibundo ataque que estamos a sufrir os empregados e as empregadas públicos de públicos provenen dos máximos responsables da crisis económica que estamos a padecer. Os, grandes, os grandes grupos financeiros que a banca cabeza Los políticos de tinxe neoliberal que no tributan e si teñen contas en Suiza. Día sí, y día también están a utilizar los medios de comunicación para atacar a los empleados empregados e empregadas públicas son de descualificacións e mentiras, con fin de que as súas patrañas caben na sociedade. Estes ataques non son produto da espontaneidade, corresponden a unha estrategia moi estudada dende os despachos máis floridos do capital. Trátase dunha campaña que ten como objetivo a privatización de todos os servizos públicos do Estado, a desestabilización do emprego e a precarización dos dereitos dos empregados e desempregadas e o despido libre e gratuito é a obsesión do neoliberalismo contra o Estado Social de Dereito. E ante isto non imos quedar calados. Tamén é curioso que os partidos políticos que apostan pola privatización dos servicios públicos e menoscabo dos dereitos laborais dos traballadores e traballadoras contemplen o 98% dos casos de corrupción no Estado. Os cartos dilapidados, malversados ou roubados por membros destes partidos darían para que os servizos públicos do Estado foran un dos máis punteiros de todo o mundo mundo, pero xa se sabe, a COVID é insaciable. Os traballadores e traballadoras de correas de, de correos de Ferrol creemos nos servicios públicos, nun ensino público e nunha sanidade pública de calidade e unos servicios sociais para todos e todas.